大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天呢是我们的元宵节，也是癸卯年的第二天。我们太岁自杀图啊，放在台湾 Seven Eleven 便利超商啊，会到今天晚上十点为止，它就不能够再下载喽，因为它的时间就只能放这样，不是老师不延长，而是它时间就是这样，好吗？如果还没列印出来的，嗯。 就可以用下载的方法啊，我们直接把档案下载回去，自己把它列印出来吧。那至于那个自煞图啊，老师还是要讲一下，它跟你的生肖是没有关系的，它是按照你的家里的方位，就是西方跟西北方是在癸卯年这两个地方是需要自煞的，也就是三煞跟五黄，所以是说你可以选择贴这两个地方就可以了。那如果是你的家里的房门啊、大门啊，它是朝西开，那么你可以贴在家里门的上方。 就可以保你出入平安。那老师为什么选鹿呢？啊，因为鹿啊，一般来讲就是福气的象征。那这样子看起来，大家应该也觉得还不错吧？那金灵老师设计的。那我们讨论过啊，是不是以后每个月出一张桌布，会给大家回去下载？然后里面老师再藏一些我们的保平安呐、招财呀、招贵人呐，哎，这些不错的一些咒语，我们放放进去，给大家招招福气呢？啊，这个老师跟金林老师有在想这个东西，好吧？这个给大家免费下载的。 好，那我们还是进入到我们今天的主题哈。我们一定要把握时间，不然大家已经开始讲啊，陈老师讲不完直播的是很正常，不是好不好？ <laughs> 其实应该是要讲完的。好，首先我们看一下最近的一个国际局势啊，这两天呢，应该说这一周啊，美国众议院院长啊麦卡锡要访台，以及美国国务卿刚刚才上任，很多事情啊不是完全可以掌握的局面。 他现在来台湾了，跟佩洛西前议长来台湾的状况是完全不一样的。比如说什么呢？因为佩洛西议长他那时候已经快要卸任了，他回去啊也不会有人去背给他，因为他可能背给我，他都已经卸任了，你可能程序都还没跑完。所以是说啊，真的一个快要卸任的中央院长，他回去他的政治的那个实力啊，也比麦卡锡强了很多。所以说麦卡锡不一样，他来了，如果造成了这个中国大陆那边的大力反制。 危害到美国的利益，或是美国要付出庞大的代价，那么这个访台的行程啊，对他就是除了扣分之外，要知道他为了上任这个众议院议长的这个职位啊，他连续选了几次，他连续选了十五次啊，还有自家人啊，到最后一刻都还不是很挺他，所以说啊，他还造就了，是说他让步啊，就是让一票就可以弹劾这个众议院议长的这个提案权利啊。 也就是说，任何一个众议员啊，他就可以进行弹劾的提案啊，不是说他一个人提案了，他就可以被罢免的，不是，他只可以提案而已。这个对政治根基他还很不稳的麦卡锡来说啊，现在访问台湾呢，或许不是一个很好的行为，也不是一个很好的的时间来做访问。而且讲到这里啊，各位一定我们一定知道，麦卡锡最终他会不会来台湾？老师这里是认为啊，他最终还是会来台湾的。 这是一定的哈，那他如果不是今年中，那就是明年中以前，因为这个时候啊，美国跟台湾都要选举了。先不管台湾还能不能够选举，美国是肯定要选举的。所以如果麦卡锡啊，他如果不来，那等于是给美国政治圈上的怎么样抹黑？好像是怎么样？美国一个堂堂的众议院议长，你是害怕中国大陆是不是？所以说你这个议长。 居然被威慑住，然后不敢踏入台湾的土地，那么你是不是不及那个民主党的裴洛西呢？对不对？人比人气死人，所以说这个东西他最后我想他还是会来的。那么这对于共和党对中国强硬的政策啊，它就不符合了，因为他如果不来的话，所以无论麦卡锡愿不愿意，他最终啊还是必须来台湾一次，哪怕他停只停留在机场。 可能顶停了一两个小时啊，或是在机场的跑道上，然后摆张桌子开始演讲，说支持台湾抵抗中国的暴战之类的，他还是得这么做，因为他如果不这么做，不光是共和党颜面无光，连拜登也会被嘲讽对中国软了膝盖，也就是泼人盖 <laughs> 怎么样，顶不住中国的压力。那但是问题是啊，这对台湾来说会有什么样的影响？这个老师只能说啊。 布林肯来与不来，对于我们现在目前台湾执政党，也就是民进党的选群啊，它的影响其实还是很有限的。为什么呢？因为对于民进党现在的选群来说啊，它只有两个极端：一个是无论布林肯来与不来，好，那始终支持民进党的深绿同胞；那另外一种就是无论民进党现在如何表示抗中保台，都不会再相信民进党的选民。 这两个极端呢是壁垒分明，它不见得是蓝绿，而就是单纯的我完全支持民党，跟我完全不相信民进党，就是它不一定是国民党啊，不一定是支持蓝的，这是蛮有特色的一个的民意状况。为什么呢？因为现在我们中华民国的政府啊，成立了一个新的内阁，我们苏贞昌老先生呢，他已经卸任了行政院长，那现在成立一个新内阁啊，大家称他为败选者联盟，然后让民进党拥抱权力，而不是拥抱百姓。 因为任何一个民主国家都不会支持地方选举失败的政治人物，尤其是地方首长啊！你选输了，没有了民意支持，你反而高升到了中央当大官，甚至还组成了内阁。这个如果你是议员，你选输了，或是立法委员你选输了，那个无所谓。为什么？因为他毕竟一个议员或是一个立法委员呐，他只是一个地方上比较小众的民意，他不是代表大部分的民意。 但是，如果是地方首长啊，就是县市长，你吃了败仗，你没有乖乖的回到地方去重新经营，还跑到中央去当大官，这个举动啊，其实跟韩国瑜高雄市长没坐稳就跑去选总统一样，最后只会被百姓看不起。所以，韩国瑜最后他也被高雄百姓去罢免了，这个是一样的意思。所以，民进党现在如果要为二零二四的选举要做能做的打算呢？ 其实只有抓国民党的丑闻，或是可能民众党的丑闻，或是打消柯文哲你出来选举的打算，不然这场仗啊，还真的是民进党会比较难打一点。只要柯文哲不出来选总统，那顺带把馆长也给他封口，不是灭口，而是封口。那么这个总统大选啊，就比较有竞争力了。因为不投民进党，然后又没有民众党可以投，那他也不一定会投国民党。当然。 如果本来就只想投柯文哲，也不会柯文哲不选总统跑去投民进党。但是我们可以从去年的台北市长选举来看，民众党可以吸走民进党的票，那个还是有很大一个层面的。所以无论麦卡锡来不来台湾，对我们目前执政党也就是民主进步党它的选举的选情影响不会太大。但是这个对台湾执政党而言啊，好，这是我们单方面的想法。 但是，如果是对对岸啊，就中国大陆而言，那就是有没有楼梯可以下的选择了。对于中国来说啊，现在它是一个拥有最高的军事力量、国际局势、经济手段，都已经可以是说收一个台湾是没有什么太大的问题。今年打最多让中国掉多少 GDP 呢？老师个人的猜测，哈，这不一定准确。老师个人的观察，如果他今年收台湾，最多掉百分之五的 GDP。 五趴的 GDP 很多吗？很多，非常多。开玩笑，你两个俄罗斯加起来可能还不够。这个，但是啊，这里老敢跟各位说，假设啊，这我们之前也举过这个例子啊。假设因为掉了 GDP，或是政府财政吃紧，然后中国政府发行了平台债的债券，然后发一个特别的债券跟百姓去募款，这个笑谈呢，但是应该是不会这么发了。但是如果真的这么发，这跌掉了百分之五，或是一些因为打仗所损失的军费啊，可能不用一个月。 就可以整个把它吸回来，可能还是可以更多的。为什么？因为它可能在发一个台湾重建基金，那也可以受到中国大陆很多百姓的经济上的支持。为什么啊？要讲到为什么这个会有这个状况，因为这是长久以来的观念哦。政治需要口号，就跟公司需要一个标语一样的意思。我们卖东西啊，也是需要一个 slogan。那就像老师做视频也需要一个标题一样，就这个口号喊得好，就是万事没有烦恼。 这个即使啊，我们看看历史啊，在比如说国民党的抗日战争里面，就喊出什么呢？兵源不足的时候，就喊十万青年十万军，一寸山河一寸血，对不对？讲大家热血澎湃，是不是就去从军了？是不是？他就就补充了很多兵力。而共产党他有没有喊过呢？也这个喊过，在文革的时候喊过什么？革命无罪，造反有理。哎呀，喊的真的是慷慨激昂，大义凛然。所以说可以把民心跟民气啊用的很高。 台湾以前有没有喊过？台湾以前也是有喊过，叫什么呢？“二二八牵手护台湾”或者是公投加入联合国一样，你可以把口号喊得很高，所以说他的士气就会很高。但是这种方法，你做下去一定要有个实际的结果去跟你的群众交代。如果你是一个没有结果的口号，最后就是让百姓变成是说我好像给你打一个免钱的工一样。 你叫我做的我做，但是你给该给我看到的东西，哪怕是失败的结果，你也不给我看，你只让我看到无疾而终。那么你下次再喊人就难很难喊得动了。比如说抗中保台喊之前都很成功，那为什么这一次在二零二二年的县长选举的时候他不成功呢？因为你喊了，你却没有行动，那大家一次两次上当，第三次就觉得你在跟我开什么玩笑。 我花时间、花精力去挺你，还花钱挺你，到最后你只是做一个假样子给我看。所以说，这个后面口号就喊的比较没有用了。而这个为什么可以达成呢？除了口号以外呀，刚才讲的是说，如果中国经济受到损失啊，百姓会会支持这个政府。更重要的原因是在于，我们之前有所谈过，中国百姓的储蓄率啊，那是相当高的。所以，如果真的要攻台，会损及了中国本身的经济。 这对于中国大陆的明星士气来说，并不会造成庞大的打击。各位要听清楚了，任何战争让他国内的经济受到强大打击的时候，哪怕是美国、英国各个国家，百姓对于政府的向心力肯定是大幅下降的。但是这个不适用于中国打台湾，也就是中国大陆攻打台湾这件事情。如果他真的去做了，让经济受到伤害了。 它反而会怎么样刺激百姓对中国政府的拥护？所以很多西方的专家评论了，说掀起台湾战争会让中国内部发生了分裂，或是因为可能的经济制裁导致他们经济活动开始冷却，或是甚至是整个硬着陆。那么这样子，中国百姓就会怨声四起。这个会不会有产生？这个一定会产生哈，因为每一个人想法是不一样的。但是这个想法并不会变成野火燎原。 支持收台湾的肯定会大过反对收台湾的这个声浪，这是中国目前现在的国情跟他们的民心是比较这个趋势的。而更重要的事情是啊，即使中国收台，那么会对中国进行经济制裁的会是哪些国家呢？这其实最多也只有现在制裁俄罗斯的那些国家为主，而且还不一定是全部，因为现在乌俄战争啊，它是还没有结束的。 欧洲的经济受到通膨以及升息的压力，基本上有一点点摇摇欲坠或是风雨飘摇的感觉，还没到非常严重，但是跟过去比起来当然是很严重了。而这样的状况之下，现在在欧洲啊，他在等待寒冬过去，然后呢，他们后面要改善他们的一个产业环境啊，或是能源供应啊，或者他们种种的一切，所以现在欧洲非常需要拓展了海外的市场。 而不是单单只靠自己，或是美国，比如说像中国的市场，他们就必须很仰赖这个地方。那么你现在要制裁中国，那么相信可能会，但是制裁时间大概也不会像俄罗斯这么长，最多可能在一开始交战的初期啊，呃，欧洲可能会加入制裁。但是如果战争结束之后，台湾恢复了统治，那几乎这些欧洲国家不大会继续制裁中国，为什么呢？ 因为那个国家去哪个国家啊去制裁中国，大概率的通膨会比现在至少高一倍。如果你去制裁中国，跟制裁俄罗斯一样，几乎是不往来的状况，那么他们的通膨一定会比现在高出许多许多许多。为什么呢？因为中国毕竟是全世界最大的工业制品国，你制裁中国，中国商家肯定不好受。但是怎么样？ 但是东盟，也就是东协十国、非洲、阿拉伯世界肯定也不会加入制裁的行列。为什么？这因为我们就我们中华民国这个国家而言呢，收台的战事侵略啊，我们被侵略的这个意思啊，是正确的。我们是被中国侵略，因为我们毕竟我们是中华民国，它是中华人民共和国嘛，这是我们所认为的。但是对于国际现况来说，好事还是一句话。 收台湾的法理意义啊，仅止于印度收回印属克什米尔自治区那样的等级，连双亚战争都不能够谈上。双亚战争是什么啊？这个可能老朋友知道，双亚战争就是前年啊，亚塞拜然跟亚美尼亚他们两边的战争，而且这个是国家之间的战争。而这两个国家打完跟打之前，哈，整个战争经过的过程。 其实也没受到国际太多瞩目了，说真的，大概就是这样了。为什么呢？因为在国际上，中国收台湾，它是结束内战。中华民国并非一个在国际上，尤其是联合国上被实际承认的国家。虽然我们的自己意义上面，我老师认为我们有自己的领土，我们有自己的中华民国宪法以及我们的民选政府。 但是如果要真的被收台，联合国也不能够说太多，因为这是中华人民共和国的内政问题，而且各国都已经表达过支持一个中国的概念。那么现在说要干涉中国收回台湾，就像怎么样呢？这些国家就像成徒手要去阻止狮子去吃掉羚羊一样的感觉。即使有些国家想帮忙，但是他也实在是做不到。为什么？因为国家的量体是不一样的。 这就跟什么一样？这就跟乌尔之战一样。大家都知道，俄罗斯对乌克兰而言，他们是侵略者，这个绝对没有任何的争议。但是谁敢派自家的军队进入乌克兰的？我们就说进入乌克兰就好，然后让他们的阿兵哥去跟俄罗斯的军队正面火拼呢？况且，俄罗斯的整个国家的整体 GDP 啊，还仅仅只有中国广东省的规模。 光制裁俄罗斯的经济就已经让欧洲陷入了经济的一个高度通膨，甚至到了一个零成长甚至负增长的状况，而英国现在都有一点点快要财政撑不住的味道。那么这个时候，谁会又愿意去冒着自己国家经济衰退的危机，去跟比俄罗斯哦大还要数倍的经济体，跟全世界第一的工业实力的国家去对抗呢？ 只为了什么？只为了一个自己承诺过，台湾是属于中国的一部分，而且它的国土面积可能只是一个岛屿啊，长宽高加起来也没多少的地方。然后呢，为了这个远在天边的小岛，去牺牲自己全国人民的经济与生活呢？当然，有没有这样的国家，我相信可能会有，但是也有可能不会有。这个老师不能说。 比如说呢，我们也关心远在个地球另外一面的一些需要帮助的家庭，我们也捐过款，对不对？所以说还是会有人关心。但是你说国家级的介入，这个真的是会比较难的事情。不过你要说让中国因此付出了一个代价，叫做经济崩坏、政府垮台的可能概率啊，那是微乎其微的。所以现在真的要发生什么突发性的收台之战呢？中国并不会没有这个实力。 这在整个国际经济啊是相对脆弱的，现在他也可以顺利的把台湾收回去。那么问题来了，为什么中国不现在立刻马上对 s c g a r a now 是不是来立刻就收台呢？而是一天到晚只敢在我们台湾周遭飞来飞去，派战舰、派军舰、派战机飞来飞去呢？又不是苍蝇，对不对？这还是一个问题，谁要给中共一个阶梯，让他们可以顺利的借坡下驴而已。 举个大家都知道的例子，白纸革命，各位总听过吧，对不对？去年年底发生，中国发生了白纸革命带来是什么东西？带来就是大解封。这样各位有没有懂老师的意思？对于大国的政治而言呢，有时候它需要的并不是一个现实的什么东西，而是需要的是一个借口而已。我们再举个例子来说，比如说什么呢？啊，比如说大家大家都没有经历过的第一次世界大战。 第一次世界大战啊，它的起因是什么呢？起因当然就是奥匈帝国的王储斐迪南被暗杀而兴起的第一次世界大战。但其实这个所谓的世界大战也只限在于欧洲的战场，只是欧洲它跟大清朝一样都有天朝的思想，认为欧洲就是世界的中心。那么欧洲现在都来打仗了，那一定就是世界大战啊，对不对？ 但其实啊，这个东西当然也就是欧欧洲的战争而已，说也有人称它为欧战，而最后打完了结果，哦，奥匈帝国斐南迪的王储被暗杀了，他的国家也解体了，有没有人去可怜跟去哀悼呢？没有，大家也就这么算了，因为战争打完了嘛，是说一个战败就解体的国家都可以算了。那么当时被暗杀的只是一个没有真正实际权力的王储，为什么还可以掀起的？ 这个滔天巨浪打起了欧战呢？为什么？很简单，这个政治的矛盾本来就有，大家只需要一个借口来开战而已。因为欧洲整体当时在当时的生活啊是还蛮富裕的，所以说大家吃饱之后啊，那就发生一个人类的劣根性，吃饱之后就不满足于只是吃饱，所以要更加的计较，就是我的里子跟面子的问题。所以一个小小的导火线就变成一个引线，把。 炸欧洲整个战场给它炸开来，而讲到这里啊，各位也不要忘了，缅甸到现在还是军政府当家，那个《饥饿游戏》的的复刻版三子革命现在跑到哪里去了？怎么欧美没有去站在缅甸人民追求自由民主的这一边呢？缅甸军政府它不是像什么我们之前谈到二二八那个是传传闻杀了多少人，他们可是在光天化日之下直接拿枪去扫射。 联合国怎么没有跟对新疆一样组织人权团体去缅甸境内就责呢？其实说坦坦白的，国际之间呢，跟我们跟我们在家里旁边的菜市场、菜市口，它是没有太大的差别的。大家讲八卦、说谣言那还可以，但是要做没有利益的事情啊，而且这个做了之后还会损害自己利益的，那就更不可能去做。公理跟正义啊，它是一个天秤，我们可以 抱持这个信心，但是你要称他们两边的重量啊，而不是用他们彼此的去来去量的，而是它需要一个砝码跟一个指针来评定他们彼此的重要程度。而这个砝码跟指针呢，就是国际上的政治利益而已。不然为什么？我们还是一个讲个简单的例子：为什么乌克兰在打仗，但是泽伦斯基的太太没有去前线哦，去鼓舞士气，拿起步枪往前冲呢？ 我们之前在国共内战，或是我们在对日抗战的时候啊，蒋宋美龄夫人还知道自己要带女工去的重庆大后方开始做军心品，对不对？那么泽伦斯基的夫人，普京的女儿有没有任何一个出现在前线战场上面，跟他们的理念、跟他们将士一起共存亡呢？元首当然是不行，但是你的眷属总可以吧？你么，你不要说去冲锋陷阵了，你有没有去帮忙搬弹药，对不对？也都没有，是不是？ 所以现在，美国众议院院长的麦卡锡来与不来，取决的不是他怕不怕中共，或是挺不挺台湾。重要的事情是，他的算盘只会算他来这一次会给自己的政治分数会加多少分。如果来一次可以让共和党总统的选举可以获胜的几率提高不少，哦，那么或是可以让自己的众议院议长的这个官位可以继续的连任下去，好像。 这个裴洛西一样，对不对？他只要愿意，他就是议长。大家一直都整合得很好。那如果麦卡锡觉得他来也会有这样的好处，那么相信老师，他要来的时候，他不会去考虑台湾的百姓、我们的生命财产，也这些都他不会考虑，他只考虑他自己而已。因为为什么？因为阿富汗在前，乌克兰在后。我们不是说美国很残忍，都只是我们必须要知道，这是国际的现实。 所以啊，很多朋友一直老是一天到晚喷老师说什么你是亲中派还是以美，对不对？不如啊，你把自己的眼界放宽一点。这个世界啊，不是只有美国、中国、台湾啊，战火中的叙利亚到现在还在轰炸，一触即发的以色列跟伊朗，还有还有还有印度跟巴基斯坦，还有什么呢？妇女受到大量迫害的阿富汗，更别说长期陷入战火的非洲、伊索比亚跟刚果地区。 在说中国之前，你也得明白，所谓的中国，世界上其实还有国家，简称中国，不见得只有中华民国，它还有叫做中非共和国。所以世界之大，我们的眼睛其实相比起来是小如什么？小如灰尘一样。我们能看到的其实都很有限。但是同样的，我们可以把自己的心胸放大一点。上帝爱世人，他不会问你是黑人跟白人吧？佛头传法不会问你能够布施多少吧？ 新冠病毒也不会为你支持什么样的主义，支持什么样的政党吧，对不对？阳了就是阳了，所以佛说什么？佛说一切众生皆具如来智慧相，但因妄想执着不能证得。而意识形态政治的敌我之分，是不是其中一种执着呢？各位，你觉得是吗？所以啊，老师在这边说一下，老师每一周啊，我们周日都会做世界大灾问。 很多人说你是不是替谁宣传？那不是啊，老师不是为了替谁说话，或者是或是要去攻击哪一个地方，而是老师要向大家去介绍现在这个世界发生了什么样的事情，变成了什么样的模样。至于你想怎么样定义这些事情，或是老师这个人，那是你自己的问题，肯定不是我的问题嘛。所以说，我们看到这个气球飞过来之前啊，我们就先看到了什么？麦卡锡他能不能来台湾？ 在现在气球问题之前还没有解决之前，他就不能够来台湾。应该是说他取消，甚至把他之前选前的话，把他硬生生吞回去，只说我现在没有这个打算来访问台湾。那这个很多事情考量的不是于只有单方面的中国的问题或者台湾的问题，而是考量到他自己来说，他出访这一次到底。 对他有没有实质的政治利益？如果没有，而且又会造成纠纷的问题，他现在做对他没有好处的事情，要是你，你会做吗？好吗？好，我们看各位什么问题哈。我这一问，中国会出兵台湾吗？他他他一定会来，但是打还是会打了，早晚是会打了，好吧？早晚还是会打。我看各位什么问题哈。 呃，不是普通热气球啊，对啊，老师也，还有上面有 GPS，老师的车子有 GPS，老师手机也有 GPS，所以老师的车也不是普通的车， <laughs> 是不是啊？这个热气球，我们刚才谈到哈，那大家元宵快乐哈，大家元宵快乐。后后做后后话做待机是啥？麦 <laughs> 金的改口不抗中了，没有办法，之前讲过的事情，你现在改了，百姓会记得，那有什么用？对不对，那没有用的事情啊。 好，感谢秋秋战争，感谢秋叶赞助啊，谢谢谢谢。好，感谢金老师赞助哈。来，不是了，金老师那个那个图片啊，设计的其实金老师是用 AI 去做设计，还不错嘛。北朝鲜会支持俄罗斯吗？北朝鲜他国家方面他不会去单纯的特别去支持谁啊，就算是北韩对中国也是一样，他没有说他一定会站在中国这一边，他只是看西瓜往哪边大，他给他从哪边得到的好处，他就支持谁，就这么简单的事情。 好吗？好，感谢 d e b i a 赞助，感谢对方赞助。哦，来，咱们加油，不要投降。嗯，很好，很好，我们加油。小美，这位台湾老师怎么看他？他回来，他回来了吗？哎，说真的，我不知道他回来。哈哈哈！这些老师很忙啊，真的，真的忙，忙到我们不知道小美已经回来了。好不好？这个我真的不知道。好，好，我们一定要抵抗侵略。哈，来，那。 就一颗子弹也要抵抗侵略，那你把子弹发下来，发给百姓家里啊！我们看看我们怎么打吧。你不能说子弹有一颗子弹，但是子弹不在我身上，我怎么怎么去抵抗了？所以说我们要请国家把那个六五 K two 啊，哦，把它尽量的把它发到我们的 AK 四七吧，哎，我们的是六五六五 K 二哦，来发到我们的那个那个百姓家里，每人家家都一都一件步枪，那我们还有一千发子弹，这样我们就可以保家卫国了，对不对？ 哎，抵抗侵略哈，那个任何任何百姓、任何国家都要抵抗侵略了，好不好？其实今天本来想跟大家讲一下那个宋国跟大宋朝跟辽国之间历史故事，但是好像每次花太多时间在这个历史历史故事上面了，有些人不大喜欢，所以说啊，今天我就不举这个例子。但是其实历史真的是很有意思的事情，好吗？嗯，好，那我们继续下去哈，我们继续下去。 所以说，我们在另外一个层面呢，就是布林肯访问中国大陆暂停啊，那这个其实我们也可以看过，是属于美国政府它因应了布林更有点麦卡锡事件的白纸运动，也是需要一个楼梯的借口。那这个楼梯啊，就是那两颗飞到美国的气球。美国领土上啊，这两天飞了两颗气球，美国政府表示这是中国派出的情收气球，用来侦查美国的飞弹发射井之类的设备啊。 当然，中国表示这些是单纯的民用气球的，它的自己被吹的航道迷航了，并不是属于中国政府或是军方所使用的气球。而这个气球到底是不是间谍气球，还真的它就是一般的气候调查气球。这个老师不知道啊，老师真的是不知道，也没有办法判断。但是比较简单的逻辑是，如果他一开始就觉得它是间谍气球。 美军也飞了，派战斗机上去看了。那么很简单，你要么就把它捕获，对不对？要么你就把它击落，是不是？对于飞到自己领空的不明飞行物体，那也不是打不下来的外星人的飞碟，那直接做这两个处置，那不就好了吗？就是台湾的阿兵哥啊，看到中国飞来的无人机啊，我们还知道要丢石头，对不对？想办法把它击落。堂堂军事世界第一的霸主，怎么会无法击落呢？不存在的。 就是真的击落了，也不会引起外交的事件，因为它是保护自己国家领空不受侵扰，那是它有绝对战略助理的事情。而美国似乎在这个事情一发生的时候啊，它似乎还蛮需要这两个气球的，所以第一时间呢，并没有捕获或是击落。当然，今天的拜登总统有说，他在二月一号的时候就通知那个军方说可以把它击落，他说那军方有自己的考量，那这个尊重他们的专业。 那他后来有没有击落呢？那我老师看到今天的消息啊，这两个气球已经被击落了。但是老师昨天在看的时候，它还在天空上飞，只是今天就被击落了。但是要既然是要击落，他为什么不在一开始的时候你发现他的时候就立刻把它击落呢？有人说你要考量到下面的百姓啊，那个地方没有什么人呐，所以说那个那个没有什么人的地方哦，那个气球也打落打下来也没什么太大的问题了。 所以说这两个白色气球啊，来的是不是时候？那还真的是时候。当麦卡锡表示不来访台，外界正在质疑你是不是忌惮中国压力的时候，这两颗气球就让美国政府抓到了机会，表示中国你太可恶了，你竟然侵害我们国家的领空主权，为了我表示我对你的不满，表达我的生气气，对不对？所以我要跺跺我的小脚脚。现在我的布林肯就不去你们中国了。 对不对？完全不给你面子，这样你有没有知道我们这个天朝已经发怒了？你知不知道自己犯了什么错了？是不是？而布林肯取消访中啊，这里面其实可以从三个方向来看。第一个当然就是我们刚刚所谈到的，美国必须表示强硬，让布林肯取消访中，做出外交抗议的表达。这个举措啊，配上这个气球的事件啊，其实真的是顺理成章的，刚刚好的行为。 所以可以一石二鸟，一方面平衡了麦卡锡暂时不来台湾访问，二方面也可以挽回自己的面子，这是第一个方向。而第二个方向就是布林肯访中，这是一个重大的外交访问，也就是为了习拜会面所必须要做的事前铺路。我们之前说过，那两国元首的会面啊。 走的都是最后的要会面的时候啊，都是走过场而已。什么要谈的，要交换什么样的利益的，要说什么样的内容的，基本上在元首会面之前，外交人员已经忙得人仰马翻，把一切都安排妥当了，最后才会是两国元首的会面，把事情走一个过场。所以会谈之后的各各自的记者会，大概率内容都是事先就已经确定了。 只是在过程之中啊，把该讲的讲出来，然后再重新拟个稿，那也就过了。而布林肯这一次原本访中的内容啊，据说啊，这是据说叫中国释放在中国监狱里面被抓到的贩毒，然后他美国籍的贩毒人员，让他们跟着布林肯去回中国，哎，回回美国 <laughs> 不是回中国，以及中国要加入军备限制的一个计划啊，不要跟美国去搞什么军备竞赛嘛，对不对？ 美国可以变得比你强，但是你不能变得比美国强，你也不能让扩张说你我要防御也不行，对不对？你是共产党国家，你怎么可以搞防御呢？要被打才对呀。以及敦促中国不要跟俄罗斯有任何的关系，也不要跟俄罗斯有任何的更多的商业往来，甚至不要给俄罗斯更多的援助。而其中最重要的是布林肯能够这次可不可以越过北京，而越过天津，直接到了北京，甚至可以获得习近平的召见。 这样习拜会才有进一步的可能，因为上次的那个美国副国务卿雪曼啊，他就被挡在天津了啊，这个就没有进去了，没有进到北京城里面，所以说啊，当时他也没有获得习近平的接见。这也就是说，中国的态度就是不想跟你美国现在这种营造出来的国际氛围去谈什么合作，包含了上次的那个佩洛西来之后有八件事情。 啊，四个五个把五个限制，三个拒绝，三个停止，啊，这个东西就要把它取消掉。但是呢，在更之前之前呢，你要去你要来访中的时候，你给中国下了更多的制裁，比如说华为东西完全不能进美国啊，或者是说你要你的那个你的其他的事情啊，比如那个麦卡锡要访台湾这些东西啊，都已经在布林肯要访中的时候啊，都把它消息把它放出来。 所以说，你现在这个氛围不好的状况之下，你要去谈什么中美合作，这个是比较难的。而这个布林肯这次的访中啊，原本就希望能够突破血脉障碍，哦，直达北京。那他前面下了这么多的限制，其实也是美国在谈判的时候啊常用的极限施压。我现在跟你谈之前呢，我把我给你限制的越加越多，哦，那最后呢要谈的时候再把它全部解除掉。 回到原点，那这个时候你就要该像什么呢？跟猴子一样，对你们的亚洲人本来就是猴子嘛，朝三暮四变成朝四暮三，你就应该觉得你赚到了，是不是？所以说呢，解除解除了给你原本给你加出更多的限制啊，当你回到原点了，你就应该感恩戴德了。但是尽管刚刚说到这些消息啊，其实也不是官方发出来的，都是美国的媒体放出来的声音跟信息。 说，所以说布林肯访华的目的啊，以及时间啊，都是这些媒体所散发出来的。但是实际上，在中国部分，从未由中国的官方去宣布、证实，并且邀请美国国务卿将于什么时候去中国大陆去访问。一切都是在美国的媒体层面单方面的去宣布，布林肯可能在二月五号，也就是今天，他应该要去中国访问，意思就是。 中国从来没有同意，也没有邀请美国国务卿布林肯访华的计划，也就是没有准许他来来过来啊。这外交人员跟一般的百姓不一样，一般百姓机票买就可以飞过去，但是外交人员那是必须要经过很多很多的状况，比如说他是国务卿，那他要受到邀请，他才能够进去，这是很重要的事情。所以说啊，中国一直不表态，直到二月一号、二月二号。 哦，都没有表态，时间也一天一天的逼近。那离他媒体在美国的媒体自己宣称的二月五号访华日子都已经剩下两三天了，中国还是保持着沉默，没有答应，也没有去拒绝。那这个就很简单，跟你碰一个沉默的软钉子，对不对？这个事情就很没面子了。就像什么呢？就像一个大哥说：“大哥，我是大哥，我今天去二弟家坐坐，喝杯酒。”但是呢。 到了二弟，二弟听到这件事说：“我没有啊，我不知道大哥要来呀，对不对？那大哥又什么时候来？我不知道啊，我也没请他来呀。他是不请自来吗？那么大哥的面子是不是就很没有面子了？所以说，现在飘到美国的两颗气球啊，就可以变成国务卿布林肯所需要的什么类白纸革命。他可以因为这个原因断然的取消访问的行程，是他自己取消，而不是中国不邀请他。这个立场就可以把它变做来了。” 他就可以怎么表达？是说我自己有骨气啊！你我是一个国务卿，我要捍卫美国的那个国际主权，所以说呢，我就不去你那边了。但其实，即使布林肯访问中国，这些传闻他要达成的这些任务，比如说把贩毒犯啊、毒贩把他引渡回美国这些事情，基本上也很难会去实现的。这代表一件事情是很重要的事情。拜登总统他已经上任了将近三年了。 但是他的外交人员呢，并没有把这次布林肯他要访华的事情跟中国的外交体系沟通好，就变成只有办法在通过媒体放话，但是外交人员却实质的东西一直没有办法拿出来，所以最后啊，才把这个场面弄得很尴尬。这是第二个方向，而第三个方向啊，那就是美国财政部长已经宣布，美国按照现在的财政状况。 会在一月的时候，也就是前两天的时候，对不对？达到美国政府的举债上限，必须美国必须在今年六月提高完成那个举债上限的通过啊，那不然的话，如果美国达到了举债上限，那你没有做出来的话，它就可能有债务的违约。当然，美国政府也有发声明啊，白宫的发言人有说这个。 举债上限，大家不用担心，好，这个不是需要讨论的问题。也就是说，民主党就直接跟你讲，共和党他一定会帮助我提高举债上限的，这个绝对没有问题，这个是可以不用担心的事情。所以说啊，这在这在过去的十天里面啊，应该五天里面啊，我们并没有看到这个很大的一个波澜所产生。但是各位，你还记得吗？老师在年初就说过，我们在针对美国债务的问题啊，现在美国就就已经开始浮现了种种的迹象。 这个是不是老师预测的很准啊？各位要知道，不是老师预测的很准，而是老师刚刚说过，我们只要把心胸放宽一点，我们就可以看远一点，我们就可以看更多一点。所以是说，老师当时是说，美国一定会有债务的问题。这个部分不是老师预测，我也不需要透过算命，我也不需要看星象，是在去年就有在美国政府公开的财务资讯。所以说，与其你要喷老师是不是以美派仇美论？ 不如你自己看一下美国自己财政部所公开的资讯，美国现在的国家财政状况真的是已经千疮百孔，几乎啊，几乎了，不是一定是几乎没有改善的空间了，好吧？好，我们再休息一下，我们看看，等下大家等下有什么问题哈？要呦，分段分一下，不然大家听太听听睡着了，对不对？ <laughs> 是不是？好吧？好，感谢林冠赞助，感谢林冠谢谢哈。 只要中国征服台湾就完了哈，这个其实你在台湾台海战争这件事情哦，各位不要去想一件事情，就是说我们用那个二战的方法，我们去面对这个战争，这个想法就一定是非常错的事情。各位你要知道，那个俄罗斯跟乌克兰打仗啊，他们用的短兵相接的概率也只有一半，而且俄罗斯啊，他自己用短兵相接，他也没有怎么讨到什么太好大大的好处。 他真正讨到好处的，这还是他的导弹跟他的一些无人机或他其他的一个火箭炮达到的功率是比较高的。这对乌克兰也是一样，乌克兰的士兵并没有在跟俄罗斯士兵去短兵相接的时候啊，他有得到什么样的好处？大家都互相消耗而已。真的让乌克兰有一点点战果，都是靠美国的海马士啊，或者其他的一些一些短程飞弹，然后造成的一些战果。但是即使如此，乌克兰还是节节败退。 啊，他现在也是节节败退。这个这个事情是泽伦斯基讲的，那不是我去讲的。所以说，当当你这个俄罗斯都还没有怎么样绝地大反攻之前呢，那乌克兰都已经节节败退了。我们要去想，是说你真的到开春之后，俄罗斯会进行什么样的军事活动？这个真的是很难说了，好不好？这个要非常注意到一件事情：美国有没有可能不知道这一个理由？中国脱钩哈？脱钩中，美国没有办法跟中国脱钩，他想他也没办法。我们等下会讲到为什么，好吗？ 二战时，美国怎么说服国内反战呼声的？二战是二战，现在不是二战，现在跟二战是完全不一样的状况，好吗？所以说，我们刚才谈到这个台湾太战争了，他打的时候一定是非攻战哦，你你不用想说我们的军人要去跟对方拿刺刀去拼命，没有这个机会了。我说真的啦，当然你真的真的是让他登陆的时候，那整个暗防都已经被打完了啦。中国他可以把他过去的歼六的战斗机。 变成无人机，把他们自己的战斗机都可以变成无人机了。台湾有多少的空军将士去可以跟他们无人机对战，在空中上去摇摆，那个几乎是没有办法的事情。台湾，你真的要打，那打是一定得打，但是其实我们知道我们是不够打的，这个量体是不一样的，好吗？好，感谢巧克力哈，感谢巧克力，感谢您的赞助哈，谢谢。这边自导自演，那个 <laughs> 都这样吧。 麦卡锡来台湾，解放军会不会无人机穿越？这个不知道哈。现在美，现在中国现在它现在一直在我们的各个沿海啊，它一直不断的去出没。其实啊，现在的战争态势啊，只是我们的国家媒体不去讲啊。其实现在在台海之间是非常危险的状况，那战争随时会打，其实都不奇怪。老师还是维持去年年底的的想法，你现在在这随时可以开战，都不觉得不用去觉得很惊讶或者很奇怪，或者说为什么突然？ 没有突然，人家军队都已经部署的差不多了，大家不断的去练习，哪一天突然全部出航，那我告诉你了，以前老师在从马祖坐民用轮回到台湾去放假，总共也只要花八个小时了，而且那个是慢慢飘慢慢飘的船，那个跟战舰没办法比啊，战舰开个二十节直接冲过来，你说它需要八个小时吗？而且更重要的事情是，金马一定立刻会被收回去，因为少了金马的防线，就是当时施琅他把澎他他为什么可以可以从厦门出发直接去打到澎湖，然后那个。 那个东宁王国就投降了，这个是历史上是可以看到的事情。金马一失守，基本上台湾你根本就不用去防御，那是不可能可以防御的。各位你要看我们过去的历史，其实很明白，金门、马祖、厦门，当时在大清朝的时候，就是防卫台湾的第一道防线，也是最后一道防线。你只要失去了厦门、金门、马祖三个都没有了，你根本就没有办法去防御，是没有办法，因为人家可以在他们的。 暗防就直接发射铺天盖地的一个航空武器，直接打到台湾的澎湖，打到台湾的一个花莲等地，那是没有什么太大的问题的。各位知道那是对他们讲没有问题的事情，他不需要再跟你短兵相接，真的是对对对中国的军队会有影响。那也只有水里面的潜水艇啊，这个是最大的问题。所以说，不要只看中国它的飞机飞来飞去，你以为它是在侦，只有侦测台湾的地理环境吗？ 对他没有错，他的政策地理环境是没有错，但是他同时也去看看这个台湾海峡下面到底有没有美国的潜艇啊，对不对？美国潜艇那才是真正的杀手锏啊！那个很多事情不是是说我们用过去我们在历史课本时候看到的二战的时候我们怎么样怎么样去怎么样去做这个反日啊抗日活动，或是我们在八二三炮战的时候那个将士啊蒋经国先生怎么样率领我们国军将士啊，然后搭配美国不断的去抵御这个共共产党的侵略。 那个是那个时候，现在没有没有办法，一台一台歼二十，它至少可以带二十台的歼六的无人机，它一一台的歼二十可以带二十台的歼六的无人机。那这个东西，他们两个人两两个两个前面的一个驾驶员跟后面的教官，那前面在打打眼前在后面的遥控无人机，你怎么跟他玩？玩不了的啦。 我跟你讲，真的玩不了。台湾的战斗机有无人机吗？我们金国号可以当成无人机吗？我们 F 十六可以当无人机吗？我们 F F F 六 F 二可以当无人机吗？不行。但是中国可以，他拿十架换你一架台湾的飞机，他拿十架报废的飞机，哦，他装变成无人机来给你对台湾的将士对撞，或是直接给你给你做一个那个神风特工队，直接给你冲到机场给他爆炸，你也没办法他了。台湾有多少的雄山飞弹？ 真的是要飞出去去对射回去啊！台湾以前小朋友讲很好玩，我们台湾只要把中国沿海的核电厂都炸掉，那玉石俱焚就好了。但卖工啊，那个想都不要想，你发射过去没有五分钟啊，你台湾沿海都变成一片火海，信不信？人家有这个实力，但是我们能不能不打？你其实也不能不打，因为我们不能投降嘛，这个是一个重要的关键，好吗？哦，老师现在可以说我可以买黄金，还是一句话哈，老师不是投资老师。 黄金啊，你只要持有十年以上都是会赚的啊！这个是这个是曲线啦，你可以自己去看一下啊！这个是一个想法。所以这道围棋围棋我解放军没有战斗经验，这个你可能不太了解解放军。解放军是有战斗经验的啊，他们是有战斗经验的，但是不是每一个了，只东部战区可能比较少一点但是西部战区可能是会有啊。而且各位要注意到，中国有五大战区。 他不是只有东部战区的兵力可以调动，他真的急要的时候，他可以从其他的战区里面调动有经验的士兵来，都是有可能的事情，好吗？哦，来，公哥运气成本太厉害了，啊，早点回来避免民族悲歌。哦，你我我不知道你从哪里哈，但是大家平安最好，好吗？好，好，那我们继续下去哈，不然今天真的会不会交不完了就糟糕了哈，到时候又变成我们的惯例不好，好不好？ 所以说，我们刚才讲到了美国的财政的状况是完全没有办法改善的哦，这各位是没有听错的。美国的债务危机啊，是用尽任何的正常金融与经济的手段都是没有办法偿还的债务。这个债务已经突破了临界值，不是你按时还款就可以恢复国家正常的财政的的那个生态，而是除了发动世界大战，而且它必须是最大的战胜国。 还有机会清偿这个美国巨大的债务，例如重演一次那个二战，好第二次世界大战，而且美国是非常绝对的优势战胜国，不然美国现在的债务几乎没有疑问的，未来一定会在说远一点三十年了，但实际上二十年内啊就会发生一场巨大的债务违约，这个我们之前在年呃去年去年底的时候，我们直播就已经有谈过了，这个债务是必然破产的这个内容。 也就是这个周期啊，不是老师说的，也不是其他的财经专家说的，是美国前财政官员所提出的计算结果啊。这个不是是说一个一个外局外人所做的，他们自己的专业人员所做出来的。所以说不要给老师扣以美论的帽子啊，老师的帽子头没有那么大，那个帽子扣太多了啊，戴不下了。所以说我们回到重点了，美国要提高举债上限，我们过去说过，这是不可避免的。 因为入不敷出啊，它已经是事实。以债养债也是例行公事。那么提高举债上限，即使拜登跟共和党大和解，同意大幅的提高举债上限，那么重要的问题是，这里面的百分之六十，也就是美国各大企业啊，必须要把这个举债上限提高之后发行的公债的百分之六十，由美国的大企业去认购。美国在前两天的非农就业指数啊，老师之前我们在直播有说过。 美国的就费非农指数它很亮眼，也代表说美国基层的百姓的就业率是很高的，而且他可以选择很多工作，只是工作招不到人，只在基层是这样。但是大企业的大型裁员并没有减缓或是取消。 哎，好，那我们恢复了哈。好，那我们现在恢复了哈。不好意思，刚才可能可能会有这个突然断掉的状况，可能网络不太稳。啊，叶老师现在用的是 WiFi，可能不大稳。所以说，我们刚才谈到了，啊，即使美国提高了这个举债上限，但是它提高了债务里面的百分之六十啊，还是必须是啊，还是必须是美国的大企业去认购，因为公债啊是他们不是全部都是给国内百姓，也不是全部给其他国家去认购。 而是它是有比例分别的，好像日本几乎都是他们国内大企业去认购，而在美国里面呢，百分之六十是由美国的大企业去认购，比如说华尔街啊之类的地方。所以说我们刚刚看到是说美国就业指数很好，那底层百姓的就业率也很高，但是大企业的大型裁员它并没有因此减缓或者是取消。而买国债的并不是我们看到非农就业指数这些中下阶层的人去购买。 而是我们谈到中产阶级以上的这些大企业，这些企业它必须有盈利，才能够每几年就给你加买国债。为什么每几年？因为美国除了以债养债，那是不可能可以维持下去的。所以说，我们应该这么说：股市啊，在金融方面啊，我们靠的是情绪面跟消息面，但是企业的收益啊，还是必须是实际面。你增加多少业绩，赚得多少净利。 这才是最重要的事情，因为企业的成立啊，就是为了最大的盈利范围而产生，而不是为了购买国债而存在，对不对？我们不能本本末倒置嘛。所以说，即使如此啊，美国的企业还会不会购买国债呢？当然也是会啊，他们会各自的吞下该吞下去的国债的份额。这跟日本企业一样，美国的企业啊也是很能够理解所谓的“皮之不存，毛将焉附”的道理。 所以必然还是会吞下这些被分配到的国债，但是另外的百分之四十的美国公债啊，就必须由外国政府跟财团所需要认购的额度了。而当让别的国家去吞掉美国这些的国债，首先就是必须让你的国债市场大家都愿意相信跟购买你的美国公债。但是每个国家的财政人员跟企业的精算部门比老师聪明不下一万倍。 所以现在谁买你的美债，都知道很可能在未来的某一天变成违约的对象。你越买越新出来的公债，它的风险当然就越高。所以布林肯去中国访问，也有跟中国建立良好的关系，然后再做成习拜会，这样不求中国可以把全部新的往未来要发行的新的美国公债全部吃掉，也不要说你吃很多，只要至少至少怎么样，中国现在。 不要再继续抛售美债，市场上的美债越多，新的美债就越难卖。各位懂老师的意思吗？老师刚刚说过，越晚买的美债，它违约风险就越高。中国现在不断的去减持，也就是抛售出美的债，就是旧的美国公债，是到期日比较近的美债，当然也就是风险比较小的美债。中国抛售的美债。 是一定会去挤压到美国现在要即将发行的新国债的市场。现在中国持续抛售美债，持有的美债已经从原来的一兆美元降低到了八千七百亿左右。当然，世界持有美债最多的不是中国，而是日本。日本之前为了救他自己的汇率啊，也不断抛售美债来换回他自己大量的现金。但是呢，日本政府还是比较乖的。 他抛售之后呢，又把它买回来，所以说日本现在持有的美国公债啊，还在一兆美元的上下的水准。那么问题来了，美国已经达到了举债上限，新债卖给谁也是个问题的状况之下，旧债它也要不断的到期，这个债务拖越久，问题就越大，因为以债滚债，如同以利滚利，利滚利息生息，借新还旧，就像什么？ 中国的恒大地产，恒大地产就像为什么以恒大地产来做举例呢？因为恒大地产呢，不断向外宣布他们是资大于债，也就是他们的资产大过他们的负债。但是问题在于，你要怎么样把你现有的资产变成现金来还债？这个是在未定之天。但是问题是在于国际的状况之下，乌俄之战你还没有结束。 美国又要送给他二十二亿美元的中程火箭跟军火援助，那么这个批送出去了。如果俄罗斯再打一年，也不用说打一年啊，我们就打到今年年底，再打十个月吧，打到下一个感恩节就好。美国损，应该说俄罗斯损失的是什么？他损失最大的应该就是瓦格纳佣兵的性命，还有他要支付给瓦格纳这些的资金。但是乌乌克兰啊，乌克兰这边的这的的战场。 乌克兰只要每损失一个士兵，他至少需要十五年以上才能够把新生代把他养回来。乌克兰的人口现在是多少呢？我们之前有谈过，乌克兰的战前的人口啊，约四千一百万。好，这么偌大的土地啊，大概有四千一百万人。这目前有记录的，哦，有记录的是大家知道啊，有登载还有出国和流亡的，那逃离出乌克兰的已经达到了六百万人。 也就是四千一百万要扣掉六百万人有记录的，他已经逃出去。好，大家知道这些是难民，也有登记过的。那在扣掉了什么？这四千一百万扣掉了六百万之后，再扣掉了四个被俄罗斯占领的州。请问一下，剩下的乌克兰人口，它到底还会剩多少？其实老师个人的想法，是不是乌克兰现在还是乌克兰籍的，没有被俄罗斯所占领的百姓的人口？ 这么大一个国土，它可能人口跟台湾是差不多的，台湾都两千三百万嘛，对不对？算一算，应该是有可能差不多。那么，仗再打一年，欧美还要投入多少的金元跟军备进入了乌克兰呢？而乌克兰又会造成多少个逃离出乌克兰的人口？还有，又还有多少的士兵会在战场上阵亡呢？所以是说，乌俄之战，它就产生了一个新的韭菜，叫做欧洲韭菜。 美国二零二二啊，已经在这个欧洲那边收割了欧洲版的韭菜，哎，味道还不错，带有奶油味。但是如果二零二三，是不是因为这个战争打下去，还可不可以继续收割第二次，收第二茬？那么很简单，这俄罗斯啊，他也不用打进欧洲，欧洲自己就会被美国玩死。但是想当然尔，欧洲不可能让美国去继续的予取予求，大家只能互相打太极拳。 老大没钱，找小弟来收个收个钱。那小弟怎么办呢？小弟也没钱，怎么办？去找百姓，看不能看能不能卖一点盗版光碟。但是呢，过去卖可能有效，对不对？喊喊这个民粹可能有用。但是现在百姓也没钱了，是不是？大家都看线上影片，不看你盗版光碟了。也就是大家已经形成了另外的贸易路线，建立起新的经济循环。例如我们刚才所讲到的。 东协各国，它的天然资源非常丰富，物产也是非常的庞大，人力也是非常的便宜，而且跟中国都保持很好的外交关系。他们要取得中国的资源跟他们的工业产品是非常的容易。所以这些东盟这些阿塞的国家要把东西卖到中国境内也很方便，甚至还免税。那么美国要去哪里割韭菜呢？ 因为割过一次，你再割真的是割不了多少。而当美国的举债越来越难，但是支出就会越来越困，越来越的捉襟见肘。为什么？因为现在已经没有钱跟资源，就是让美国的政府啊去做新的航空母舰，也没有预算去发射新的太空站。那么未来肯定也没有更多的钱去做国家基础建设的更新，或是他们教育环境的改善。 美国的高等教育啊，说实在，到了现在都还其实是靠着美国的人文的文化、欧洲的人文文化的深厚，他们优良的这个学习的，还有学校的一个传统，才能够维持他们的这么高的一个水准。但是政府如果没有给这些这些学校更多的钱，让他们培养更多的学生，而他们必须要靠中国的留学生，他们才能够让他们学校好好运作。那这个东西对于欧美国家来讲， 那是非常大的一个危机，一个国家的教育啊，那个是他们的命脉，而且这些影响绝对不会是三五年，而是至少都有三五十年的影响。那你现在都没有钱去做军备，你要怎么样有钱去做基础建设？你连做基础建设的钱都没有，那你又怎么样去建设人才呢？这个是一个很重要的关键。所以说啊，我们要从美国这个状况，我们可以用把它做成一个简单的比拟啊，那就是什么呢？ 那就是啊，过去美国赚十块，他只要是拿三块钱还债，剩下的他可以拿去搞军备，去盖盖他的地铁，比如说纽约的地铁，或是盖高速公路啊，甚至每个每个地每个城市可以盖一个机场。那是过去他们很宽裕的时候，没有这个问题。但是以债养债的结果，当他你现在赚来十元，要是你却要还五元的时候，那么很简单，军备肯定不能自己搞了，你只能搞外包，对不对？ 基础建设之前做好了，老祖宗的一个光辉嘛，对不对？铁杆庄稼，所以说呢，堪用就可以了。剩下的钱啊，要做日常的维持。白宫总是一些黄石公园政府机关，都是都是公务员，你么也养吧，对不对？但是时间又走到了今年，你十块钱已经不止要还五块，甚至可能要还六块的时候，你的日常维持已经不够了，你还要得送钱给乌克兰，然后赚来的石油跟天然气的钱。 政府也只能从这些大企业里面赚到比较少的税收，这些钱是给财团赚走了，给大企业赚走就是特定的行业赚走了，而不是什么谷歌、微软他们赚走了，就是那些专门做石油产业的，比如说德州啊，或是一些天然气的公司啊，转卖赚走了，而不是美国政府全部把它赚到。所以，美国虽然是最终受益者，但是并不代表美国政府是最终的受益者，这是有差别的。所以，在这个循环下来，我们已经很确定知道。 你欠的债只会越来越多，你没有办法消灭你的债务，所以说未来你收来十元的税金，你要还七元，甚至要还八元的时候，美国要怎么样去处理他自己的财务问题呢？所以说各位看老师的节目啊，我们可以清楚，老师可以后台看到各位大部分都是三十五岁以上，比较有历练的社会贤达。我们今天按照各位的社会历练，我们试想一个状况，我们试想一个情境，好吧？我们就想一个情境，怎么样呢？ 有一天啊，你你宝贝儿子可爱的女儿跟你讲啊，爸爸妈妈，嗯，请放心，我这个年纪啊，很懂得理财，对不对？我一个月可以赚到五万元台币啊，五万台币我怎么花呢？我做很好的分割，对不对？五万台币呢，我把两万拿去租房子，哎，生活品质要顾到，而且现在房租真的很贵，啊，两万租房子。那另外呢，我生活需要一些娱乐，我需要一些行头，我需要一些消费啊，那。 我剩下的三万里面，我拿两万哦去去做日常消费，所以说我每个月还在还两万的贷款。那剩下的钱呢，我是很有风险观念的，对不对？我们知道我看过陈老师的节目，所以说呢，嗯，我觉得也是要买保险。所以说我把五千块拿去买保险，所以说我一个月还可以剩下五千块可以用。而且啊，我老你不要说我不会理财哈，那个只会借钱花钱。我告诉你啊，我每个月还掉的那两万块的贷款，无论是卡债或是信贷啊。 我还回去之后啊，它的额度又会又会缩减，额度会恢复，所以说我需要的时候啊，可以再把它刷回来，对不对？所以说说啊，我的钱啊，其实啊，用的是很巧妙的，我很有理财观念的。如果你的儿子女儿跟你这样讲，你会觉得你儿子女儿的理财方式啊，感到一个深深的骄傲跟赞许啊，我小孩怎么这么会用钱，对不对？拿银行的钱来花，然后还回去之后又又又得给他来花，对不对？那银行根本没赚到他的钱，他可以白用这些钱，是不是？各位你会这么觉得吗？ 而我们再换一个场景，儿子、女儿来跟你讲我很会理财的时候，他其实是来跟你搭讪的。为什么呢？因为他还告诉你一个好消息，对不对？就是说，爸，不要看我这样，对不对？哎妈，你不要说我会花钱啊，我理财做很好之外，而且我告诉你一个好消息，你要当爷爷，你要当奶奶，你要当外公，你要当外婆了，对不对？你们要有下一代了。所以是说啊，即使我是欠五千块啊，其实我觉得我养孩子还是没有什么问题的，各位。 你会对这样的小家庭感到忧郁，未来的他们的路感到忧虑，还是感到是他们一定很有希望呢？可能都会有哦。但是基本上，他们可以预知的就是，你一个月只剩五千块，两口加起来你剩个一万块，你要养下一代，那是不是真的是有一点点的压力存在呢？而所谓的下一压力，所谓的下一代啊，那这个东西就变成一个另外一个数据。我们之前在大衰退的节目里面讲过。 这些人口停止增长的时候，那代表百姓的寿命也会相对的延长。也就是说，我小孩子生小孩之后，我可能还是一个很很年轻的阿公，对不对？我很年轻的爷爷。意思是什么？意思就是未来我的年龄可能会到八十岁跟九十岁。那么我寿命延长呢，我领退休金的时间也会变得更长，我占用是国家福利的时间也会更长。所以，我们扯了这么多有的没有的。 也就是说，布林肯访华这件事情，他的任务可以说是非常重大。但是现在这个状况之下，中国有一点油盐不进，让美国有点无可奈何。到底是为什么多重大？我们回忆一下，就是他必须要让中国不要军兵军备竞赛啊，你不要再下下战舰跟下饺子一样了，对不对？这样子我们很忧虑。 第二个就是说呢，哎，你要把我们的贩毒人啊，我们毒贩放回美国，对不对？那个毒贩我们自己处理嘛，是不是？那那你在你们国家贩毒的是那个是他的事情，但是呢，救他也是我的事情。然后还有最重要的事情就是，你们不要再抛售美债了，对不对？哎，多少买一点美债，那这些东西都是重大的事情。所以说，布林肯访华，他其实个人来讲啊，是觉得他是很急的想要访华，但是问题是中国油盐不进，让他没有办法访华，这个是一个很大的问题。 而中国今年的绕台军机绕台这些活动啊，已经是已经是什么？不是与日俱增，它已经变成了虎视眈眈的日常行为，随时都有可能发动战争的状况之下，中国也没有如欧美的预测，哦，在那个新冠疫情啊，在春运的时候，让中国陷入了经济崩溃、人口大量死亡的状况，但是死亡人数真的是很多啊。其实老师再去那些问一些贵客啊，在乡下还是有很多老人家。 这一票一票的，大家都去见上帝了啊！因为毕竟老人家，他的他对这种流行病啊，他的抵抗力是比较弱的，这还是真的是有，只是数字上不显示出来，你拿他没办法，对不对？但是即使死亡这么多了，但是中国的国内百姓的经济活动却是恢复的非常快速。所以说，老师去年底在预测，中国应该会在这个端午节前后啊，经济恢复到这个二零一九年的七八成啊，我相信这个理论上是没有什么太大的问题。 那么，在这个状况之下，如果真的是社会这么稳定了，他真的掀起了收台之战，而且又在美国今年还必须去调高举债上限这个关键时候，明年他还要去选总统的时候，那如果中国真的发动了收台之战，那么美国他到底还有没有钱可以派出军队？各位懂老师的意思吗？美国他自己的债务违约的风险已经快要来到了，也就是说，他必须提高举债上限。 那代表他已经没有钱的状况之下，政府都快停摆状况之下，那如果中国真的收台，那么美军还能不能派军队，哦、这个远渡重洋来到亚洲战场来去跟中国一平一一决雌雄呢？这个一定有办法啊，这个肯定没有问题，他不会没钱派出来，这个假设是不成立的。美国一定可以派出他的军队，哦、来到亚洲战场去跟中国对峙。我们不要说打，但是如果你真的打了。 美国是真的没有钱再去生产新的军备，问题在就在这里。各位懂老师的意思吗？因为如果台海之战，美国因为台海之战失去了它它一些一些航空母舰或是一些战机，让它暂时失去了利爪。那么请问一下，一个失去利爪的猛虎，北约还有防御俄罗斯的力量吗？说很多事情是在于这个三分天下的时候，很多事情啊，它是。 不得做，但是不能不做，但是又很怕大家去做的状况，所以我们看到美国现在不断的放出消息，假设中国收台之战啊，那么就要放出一个消息是什么？日本跟南韩要必须全力配合美国去轰炸中国的东北，对中国实施南北绞杀的战略，这个想法好不好？老师只能说，这个想法真的是战略上的天才，绝对是一个很好的战略。 但是你虽然这个想法很好，但是你做不到。为什么？老师还是一句话：日本自己也很清楚，二战之后，日本如果敢在中国进行实质的军事行动，这个日本的军机啊，还没有进入中国的领空，大概都已经在半路去见了一些纳美命，走上黄泉之路的概率是非常之高的。而如果日本的一颗弹药，哪怕只是一个弹壳，对不对？掉在中国的领土上。 那么，按照中国的那个历史仇恨了，那个日本的文明可能都要重建了。而南韩更不用说，你要去跟 <laughs> 去去配合美国做对中国做南北绞杀的状况之下，你南韩要去打中国，你得越过的是什么？北韩，对不对？南韩要过去打，你要你要越过北韩，是不是？那你北韩真的会让你飞过去打中国吗？唇亡齿寒的道理，难道北韩不懂吗？说这个当然是有点困难的，可以这么想，但是他做不到。但是。 讲到这里啊，我们时间超过了，老师还是做个结尾。所以说到现在这个状况，无论如何，老师还是坚持，二零一八年我们针对推背图里面的预测，中国必然会在二零二四年的前五年与后五年这个范围完成了他的收台之战，而收台的中国领导人必然会在习近平手上完成这个说法。老师从过去就没有改过，这么多年了，老师也不会去改，我们就让时间来验证老师的推背图。 到底是解对了还是解垮了？但是解对其中一个，如果后面也是真的解对了，那真的就是有一点点好玩的地方了，好吧？时间会让我们看看这个事情会不会成真。好，刚我们断掉，所以说我们刚才那个，诶，哦哦，有声音吗？诶。 呃，各位，有没有看到有看到画面啊？应该有看到画面吧？有哈，有有就好啊。老师看到，我自己我把我把自己按停了，OK，我以为没有，好吗？哦，所以要感谢各位哈，感谢各啊，有就好，怕被民主了是不是？ <laughs> 是不是？好吗？呃呃，分析一下什么东西？差一杯酒吧。 感谢哦，美国要自救，先跟中国合作才可能，但是救不了，这个美国的债务是已经是没有办法挽回的地步了，好吗？啊，你说那个自杀图挂在大门外会不会影响效果？不会哈，它只要对方位就可以方位对就可以了，好吗？不要放在主人房里面，因为主人房里面有夫妻，夫妻就会啪啪啪，这个是不是很好的事情哈？而且上面有福令，那也不要让我们的那个福禄给害羞嘛，对不对？ 我们挂在如果卧室真的是西方或西北方，你要挂在那个那个卧室的旁边的墙上嘛，我门外的墙上嘛，或是它外面的门上都可以。但是你不要放在那个主人房里面，不然就很害羞，对不对？这样不大好，好吗？好好，那各位看起来好像没什么问题哈，各位好像没什么问题哈。那是不是二零二七？这个老师还是一句话：二零二四年的前五年跟后五年，对，二零二七是不是在范围之内？那你去算嘛，二零二四后五年是不是在二零二七范围之内？ 我告诉了各位啦，这个战争的事情哦，这这是没有办法定期的啦。这个什么时候打，没有人会知道哦。就像一战跟二战的兴起，这个是没有人可以知道会发生的事情，但是它就是会发生。它发生的时候，我们就只能去面对。好，那下周三呢？老师要讲一个话题啊，就是什么呢？我们礼拜三要讲的话题就是最近有一个红了叫叫做 Chat GPT，然后就是 AI。 那金老师他是一个 AI 绘图的讲师了，哦，他现在跟政府合作啊，还有一些各大院校的老师啊，以合作，然后专门去讲这个 AI 绘图。那我们现在啊，在礼拜三的时候，我们讲讲看，那 AI 未来会不会取代我们的工作，或是影响到我们的事业的发展？这是我们礼拜三要讲的，好吗？好，那我们时间已经超过了，因为中途有被断线一下哈，所以说我们还是都把把它讲完之后，讲完之后我们再结束，好吗？好。 那就感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。